L'improvisation dans ma musique euh, existe, c'est-à-dire que j'adore en faire, mais elle n'est pas euh, considérée comme, comme quelque chose, euh, comme un objet en soi. C'est-à-dire que très souvent, j'ai démarré des morceaux en les improvisant totalement ou presque totalement, avec juste un petit thème puis beaucoup d'improvisation. Et cette improvisation s'est souvent transformée en notes que j'avais envie d'entendre à nouveau, et à nouveau, et à nouveau. Et finalement, c'est devenu un morceau écrit où il y avait peu voire des fois plus d'improvisation. Euh, c'est là où je me démarque peut-être du, jazzman, entre guillemets, euh, standard, à savoir que euh, je suis, j'aime beaucoup improviser, c'est-à-dire que des fois il y a des parties improvisées qui doivent rester improvisées. Je n'ai pas envie de les écrire, mais il y a des parties improvisées des fois qui vont devenir écrites. Et je n'ai pas de problème avec ça. cest pour moi, la musique, je peux faire une musique totalement écrite, totalement improvisée, ou mi-écrite, mi-improvisée. Il n'y a pas de règles. Comme... Alors dans le jazz, c'est vrai que des fois, c'est un peu plus régulé. Euh, il y a le fameux intro, plus ou moins écrit, avec la finale, l'improvisation au milieu. Bon, moi, ça fonctionne pas vraiment comme ça. Euh, ça peut être improvisé au début, écrit au milieu. Il n'y a, a, pas de règles, en fait. Mais très souvent, je vais jouer ce que j'ai envie d'entendre. Et c'est vraiment la chose que je voudrais dire, même en tant que conseil, si je peux, me permettre à ce niveau-là, c'est que vraiment, il faut toujours essayer de jouer ce qu'on a envie d'entendre. Si on a envie de l'entendre improviser, si ça sonne mieux quand c'est improvisé, il faut le laisser improviser. Si ça sonne mieux pour nous quand c'est écrit, parce que telle note, c'est la bonne note au bon endroit, au bon rythme, pourquoi on la changerait Parce qu'il faut improviser. Il n'y a pas à improviser pour improviser. On improvise si c'est mieux, et si c'est mieux écrit, parce que c'est la bonne note et le bon passage, eh bien, il faut le conserver écrit parce que c'est simplement ce qu'il faut. <laughs> Donc, il n'y a pas de règle.